үй жолығамыз мен чай ілейік чай іле ичесіз қандай чай ішеміз қандай чайлар бар көк чай же қара чай мейлі қара чай қара чай индийский же қытайский мейлі индийский бұлақтың суына ма же мындай кранттан алынған суға чоң жігіт мына чай бересің же жоқ па чай беремін азыр жазып алайын соңғысы бұлақтың суысынан бұлақтың тоққа кайнаганбы же самоордо кайнаганбы самоор чоң жигит саморунчу отунга кайнаганбы же тезекке кайнаганбы тойду уктуңбу чайыңа аябай тойду мынакей жарылайын деп калды сен индийский чайың мына моягыма жетип саламатсызбы саламатсызбы қандай чай ичесиздер саламатсыз ба әке ашқабақ берейін бе жоқ капуста алмаңыз қаншадан алма елу сом елу жақсы ма бір килограмм салып бересіз бе бір килограмм ма анан байкеме ар бирин бирден пакетке салып чыксаңыз э ар бирөөн ар бирөөн бирден пакетке жакшынакай кылып ооба так мандаринчи мандарин канчадан мандарин 80 сомдан. 80? Мұндан 2 килограмм салсаңыз тоже ар бірін бірден пакетке салып чыгыңыз э мандарин да ооба а эми күрүчүңүз каякта байке күрүчүңүз жок а күрүч а жоқ. Қарындаш, күрүч бар бірақ сатылбайт Неге? сатылбайт күрүч э, гречка э, сахар сатылмайды жүзім да сатылмайды болды қой тамақ даярданың ба шаршадым мен жаман чарчадым сен жаман оор тұр ай құдайға шүгір ай аял болып қалғаным ей неге эми эркек болсом жүрмөк мындай сагышып тетиги мүшөктөрдү көтөрүп тияка ташып бияка ташып оор немелерди чарчап алтыным эртең төрөтканага барып төрөгөндөн кийин кайра ойлонуп каласың эркек болуп эле жаралып калсам болмок экен қандайсың әйгерім жақсы өзің қандай жақсы шу студенттерге түшінбеймін да и бір түшіндіресің түсінбейді екінші жолы қайталап түшіндіресің дағы эле түшүнбөйт үшіншісінде мен өзім түшүнө баштайм да алар дагы эле түшүнбөйт элестесең ошо китеп менен эле түшүндүрөйүнчү канат жанагы кыргыз музыка деген айдана мен өзім төлеп қоямын мен өзім эле төлеп коем кичкирин кичине мен төлөйүн жок айдана уят эми мен турганда эркектер турганда аял киши төлөгөн ой өзүм эле төлөп коем өзүм эле төлөп коем уят го эми эркек киши болуп туруп эми аял кишиге төлөтүп атса туурабы өзүм эле төлөп коем бүйтіп бақ бақыт эме э, азыр аэропортқа барып келе калчы срочно жеңең келет атат айылдан тосуп алчы сұраныш мына беш жүз сом берем саат канчага мына жарым саатта келет уже а эгер жеңем келбей калсачы келбей калса миң сом берем миң сом <laughs> анда барып келейин тетиги байке үч сааттан бери ошол жерде уктап атат эй ооба кичине ойготуп үйүнө узатып койбойсуңарбы эмне бул кандайбы эми кечиресиз мен аны саат сайын мынтип ойготуп счет сурап атпаймынбы кайра кайра сен дагы уктап атсаң саат сайын келип бирөө ойгото берсе жакшы көрөсүңбү тез узатпой калабы дешет эмес турасызбы үй жайыңыз барбы эмеспи эшик каякта эшик эшик эмне түз барсаңыз чыгасыз эшикти алып кетип ассалаумағалейкум алейкум шеф Алейкум ассалам байке күтіп отырмын жарга көкжарға чейін қанша болады көкжарға чейін жүз элүү сом болады мен азыр бир кыз менен жолугушууга барам анан жеткенде мынтип койбойсузбу байке шеф мен бошмунбу деп койбойсузбу макул мейли анан кайра сурап койбойсузбу шеф кичине бензин сензинге акча бериңизчи бензин түгөнүп калды дейсиз анан көк жарга чейин эки жүз сом болобу үч жүз сом болобу айтасыз мен берем макулбу просто жанагы кызды мен кичине мындай чоң жерде иштейм деп койгом да байке туура түшүнөсүз да кеттик анан шеф мен бошмунбу бошсуз бошсуз бара берсеңиз болот кандай анан шеф кичине бензинге ходовойго акча берип турбайсызбы а берейин берейин канча болот азыр э беш миң керек шеф канча беш миң беш миң